Vazhdojna, let's go. Uh, po m'doket spotin e ka bo në Shqipni tek pjesa e operave, që është aty opera dhe balet ta që është ajo në Shqipri që është. Edhe po vjen interesant se qysh ka shku n'men me marrë një artiste të madhe siç është Inva Mula për me knu si pjesë të kordave zanë, si pjesë të zaneve të nalta, domethonë për me i bu Jem një, dhe i thash, që kjo pjesë është Jam bo ma i madhi në vend qysh para euros Se domethonë kë, domethonë këtën që 27-8 vjet domethonë është në pjesën e hip-hopit uh, Edhe se Jam fans kogja i madh i Ghetto Geasys e ma të madhit në vend Edhe çdo këngë që e qet e ka super mega hit, edhe është e vërtetë që kush don le thot çka dojnë, ama shumica e këngëtarëve që janë çka janë në estradën tonë, domethonë shumica janë jo, gati krejt, gati 50-60%, gati 50% e, e, estradës janë bu prej Getit, domethonë kush qa don le thot, veç qashtu është, qashtu u bu Ledri, Majki, ë, po Majki. Se nejse, ka pas pak famë prej kur u konë TDS, ama ma shumë i ka dhejtë kur u bo pjesë e Babastars, a u, domethonë ka marrë ma shumë emën. Tani, domethonë shumica, Babastars krejt, kanë emën prej atina. Po është e famshme u bo edhe Soni Malaj, si pat qitë kongë me Getin, iu rrit fama është këngëtarja sot që është, ama kjo është meritë falë Getit, ma të madhit në vend. Euros, tu fake nafta, goca të bukura, plot lek çanta, po m'vetë ku i mora, po m'i run n'Zvicër banka, gjithë të doket ndryshe, si... Ha, po më pëlqen që e kam bë pjesën e kësini kështë por të që është shumë e fort si pjesë, domethonë qysh e ka editu videon, edhe që kjo polta, nëjës ka kamerë. I ka kall. Sa është ashtu konë që Që domethonë kush që e ka sho gjitë Domethonë u bo famë shumë një kohë që ashtu konë Si tash që shë kam për Në e zinë Amo Për momentin njerëz me Ramazan, jemi ninushëm, kështu që s'mujna deri në vakt iftarit. Ani me ja u kry, sot është dita e fundit e Ramazanit, kush ka ninu po e pash pastë një agjërim të lehtë. Edhe unë domethonë e kom ninu komplet Ramazanin. Dhe ja, kështu vazhdojna. Për fins të hongër mac and cheese Na ki nde tërkiz Getting keys Alisha keys Policia free U getting keys E unë e li kështë get the keys Getting keys Po më pëlqen që ka lidhen Ti ti e shumë fun Ok, u kry konga Tash Vlerësimin tem për këtë kongë është E marr prej nishit deri në 10 është 100, domethënë është më pëlqej çdo sen n'këtë kongë, ë pjesa e Getit se edhe s'e kom ni moti tu bo tamam kështu rap fort tu bo rap të fuqishëm se Kom ni ma shumë veç nëpër muzika verore, ritmike, mo tamon rap, kështu ka kohë që s'e kom ni, prej uh, muzikës të fundit që u konë do këtë haj, haj 400 që e pa të në qitë fundit në 2018-19 edhe ma nuk e kom pa tu bo rap, se domethonë veç u marrë me muzika verore, ritmike, e nuk e kom pa tamon tu bo rap, tamon kështu. Vlerësimi që thashë është 100, sepse atë më pëlqy çdo sen n'këtë kongë është teksti shumë i mirë, po më pëlqen pjesa që e kanë marrë, e kanë bo në teatër, atje në skenën e operës dhe baletit që është në, në Tiranë, e kanë marrë si pjesë shumë e fortë, domethonë, uh, flowin, beatin, uh, lirikat i ka shumë të mira si kongë, domethonë, uh, ka shumë sen a e din ki për çka me përmbledh komplet të videon pra njerëz kaq ke video për sot mos harroni me bo like